келдік алтын балла сол келе ғой келе ғой келдік әне ұлымды да алып келгіңіз керек. Ау не? Не? Е, тас қалып бара жатыр екен ғой. Қазір. Ата өзі ұстай. Жүр. Жүр, жүр. Аяғын бас. Келдік. Қане. Оппа. Әне? Балаларды көрдің ба? Қалайсыңдар балалар? Жақсы сәлеметсіз бе данияр әлімханұлы сәлеметсіз бе бұл менің балам есімі дамир жақсы ерекше бала аутизмге шалдыққан қарай тұрасыз ба әрине мынау жеке заттары жақсы ал мынау тасбақасы өзімен бірге үнемі алып жүреді жарайды түсіндім қане жүре ғой сурет саламыз ба қарақ қоясыз қай? әрине әрине уайымдамаңыз сосын маған бір төсек болса ұлым жалғыз өзі ұйықтамайтын еді жақсы уайымдамаңыз бәрін дайындап қоямын жақсы көріскенше сау болыңыз сау болыңыз дамир сен отыра ғой мен қазір саған тамақ алып келемін жарай ма дәрігермен сөйлестіңіздер ме иә уақытым таяған екен ғой ауруымның асқынғанын сезіп тұрмын осы уақытқа дейін қасымда болғандарыңыз үшін рахмет енді сіздерге бір ғана өтінішім бар бір отбасыдай болыңыздаршы ермек рахмет саған сен шынайысың ұмытпа атамның алмасы әлі де көп Китай. Мұныңмен. соңғы кездері екеуміздің арамызда бірнеше түсініспеушілік болған еді мынандай жағдайда ол түкке де тұрмайды екен бұрын жасөспірім шағымда әкемнің кілтін ұрлап алып көлігін айдап кеткен едім әкем біліп қойып мен ұрмақ болды сонда әпкем соны істеген мен деп тұрып алды әкем әпкемді шексіз жақсы көреді сондықтан оны кешірді ал маған әлемде мұндай әпке мұндай жанашырың мұндай бауыр етің жоқ деген еді әпке әпке мәлике дамир шақыш тамыр соғысы мәтінді бар мейліге бол адвентистерді әпке әпке әпке бол сол әпке әпке 성나! 그만했어! 그대! 가네, 가네! 드시다, 드시다, 드시다! 가세! Gözünde şöyle gözünde. Tokta bolda. Tokta. Balanı istep dur. Manika balanı alıp git. Alıp git balanı. Aquí. Key. Herkes söylesek. Жағдайы нашар ма иә өте нашар еш амал қалмады ма басқа жоқ ең қиыны оның миы өліп қалған құрылғының арқасында тұр сонда өсімдік секілді қала ма ерте ме кеш пе біз оны бәрібір айырыламыз енді қайтеді білмеймін малика бәлкім бір ғажайып болар үміт үзбеу керек әкеңмен сөйлесе алдың ба сөйлесуге тырыстым айттым ғой мені ешқашан тыңдамайды бекер келдік мұнда олай деме ең бастысы әкең сенің әпкеңді жақсы көретініңе, оларға немқұрайлы қарамайтыныңа көз жетті жарайды жүр кеттік амансың ба балам балам өмір мен өлім әрдайым қатар жүреді бұл тіршіліктің заңы табиғатта бәрі айналмалы бір гүл солып қалса жерден басқа бір гүл өсіп шығады адамдарда да солай ғой біреу о дүниеге сол сәтте бұл өмірге бір сәби келеді тоқтамай айналып жатқан өмірдің ағымы деген осы егер бір өмірді құтқару үшін екінші адамның өмірін құрбан етсең адамгершіліктен аттамай ма ал екі өмірді де сақтап қалуға мүмкіндік бар ма David, ikimiz söylesemiz gerek. Belli de сөйлесеміз деп едім данияр айта бер маңызды әңгіме бар отбасымызға байланысты ести берсін ол да отбасымыздың бір мүшесі жарайды кешіріңіздер мен сендермен шаш туралы ақылдасып алайын деп едім бейбіт мен қазір туыс ретінде емес кәсіби маман ретінде дәрігер ретінде сөз қозғамақпын алтыншаштың жағдайы сәт санап нашарлап кетті дәл осылай өмір сүргісі келетін еді осылай дегенің қалай өмір бойы жасанды тыныс алу аппаратына таңылып жатқанын айтам. енді не істе дейсің аппараттан алып тастайық па алып тастайық деген несі алтын шашты енді құтқара алмаймыз алтын шаш күн санап тірі өлікке айналып барады бір шешім қабылдауымыз керек бір шешім деп аппараттан алып тастауды не өлгенін күтуді айтасың ба бір жолы бар ә, 好对。 шашқа көмектесе алмаймыз бірақ басқа адамды құтқаруға мүмкіндік бар тоқташы тек шашты. донор ретінде пайдаланамын демеші сен есің дұрыс па сенің есің дұрыс па ей ол сенің әйелің ал менің туған әпкем оны өз қолыңмен өлтіріп ішкі азасын таратпақсың ба осыны айту маған оңай дейсің бе шындыққа тура қара қазірдің өзінде алтын шаш өлген адам бірақ басқа адамды құтқара аламыз түсінемісің шаштың жүрегін құралайға сала аламыз сандырақтама данияр сенен мұндай сөз күтпеп едім кәсіби маман ретінде жауап берші ота жасауға көмектесесің бе жоқ па дәрігер ретінде сұрап ота жасауға мен көмектесемін мен де көмектесемін сендер не істерің дұрыс па иістерін дұрыс па сені әкем не дейді э, ол сендердің ешқайсыларыңды аямайды бәрің бәрің түрмеге жабыласыңдар

керісінше аман алып қалдым не істеу керек ота жасаймыз жандос данияр әлімханұлы барлығын дайындап қойдым бізді оңаша қалдыр құралай ұйықтамадың ба түн ішінде дәрі егілетін бе еді егу керек болып тұр ол қандай дәрі жүрекке арналған жаңа дәрі дәрігер өтешевтің жазып берген түнде ексін деді жаңа дәрі ал егер бас тартсам ше онда дереу дәрігерге ескертуім керек қазір хабарласып осында келсін дейін жоқ quiet pink қалай болды ұйықтататын дәрі екпін бір сағаттай оянбайды сосын наркоз беретін шығармыз жарайды онда мұнда жатқызайық дәрігер данияр әлімханұлы тыныштық па немерем қалай қыздарыңыз өмір сүреді өмір сүреді иә біз оған жаңа жүрек салдық иә білесіз бе сіз мен құлымыма өмір сыйладыңыз ғой алғысым шексіз рахмет айттым ғой сізге жаратқан ием көз жасымызды көрген екен қызымызды көруге бола екен кейінірек оған қазір тынығып демалу керек жарайды жарайды рахмет сізге рахмет рахмет Sorry. оно и отдохнем быть Алло. талас сейітханұлы иә э, э, данияр тыңдап тұрмын иә бейбіт біз дұрыс дедік па сәлеметсіз бе құралай қалыңыз қалай түсінемін сізге қазір сөйлеу қиын бірақ бұның бәрі уақытша қуанышты жаңалығым бар сізге жаңа жүрек салдық донор тез табылды сосын ауыстыруға шешім қабылдадым енді өміріңіз ұзақ болады бақытты болуға тырысыңыз ең болмағанда сізге жүрегін сыйлаған адам үшін бәрін басынан бастайсыз басынан бастап үйренесіз алдыңызда әлі талай қызықтар бар ал қазір finance, as finanças. не дедің маған қайталашы естідіңіз ба әке сіз не естідіңіз әке istedim. Ол нені білдіреді екен алдыменен дамиржанды емдеу керек иә сөйлеуді үйреткенімен толық жазылып кету қиын болатын секілді амансыз әке не жоғалттың онда орталығымнан сатқындарды көргім келмейді әке тоқташы өтінем. бәрін түсіндіруге рұқсат берші нені түсіндірмексің түкке тұрғысыз мәнсіз өткен өміріңді ме жасың отыздан асты бар өміріңді қыдыруға сайран салуға қыз келіншектерге сарп еттің одан басқа не бітірдің айтшы не бітірдің Ек, солай бірақ мен қателігімді түсіндім бәрін реттегін келеді мен де отбасы мүшесі Мәке. отбасы жоқ бізде Екіміздің арамызды жалғастырып тұрған әпкең еді ол молада жатыр ары қарай сені арқалап жүрігі шамам жоқ иә шамам жоқ сонда бір мүмкіндік те бермейсіз бе бейбіт сенде миллион мүмкіндік болды мына өмірге келген сәтіңнен бастап шаш екеуіңді жеткізу үшін ештеңені аяған жоқпын оқыттым аяқтарыңа тұрғыздым сендерге қалдырам деп осы орталықты аштым аналарың қайтыс болғанда сендер ештеңеден тарықпасын деп барын салдым аяған жоқпын өзім өзім ант еттім антымды орындадым ал сенші саған осының бәрі не үшін керек қызымнан айырылып әумесер ұлыммен қалдым бар еңбегім меш кетті әке тыңдағым келмейді сені тыңдамаймын тыңдағым келмейді жарайды түсінікті мен мұнда жұмыс істеуге келдім жұмыс істеймін де жұмыс істеуге әпкең жан сақтау бөлімінде жатқанда қайда болдың оған сенің көмегің керек еді сендей қызметкердің барынан жоқ артық шық мен шық мен ауырып жаттым әке сылтауының түрін қара ауырып жаттым ақтамай қой саған сенігі болмайды сенбеймін орнымнан тұра алмадым түсінесіз бе әке орнымнан тұра алмадым иә тағы қандай пәлеге тап болдың айта бер бұл кездейсоқ болған жағдай көшеде мен тонамақ болып ішіме пышақ соғып кетті телефон неге соқпады хабарласпады ал сіз сенер ме сіз мені ешқашан да тілдемағансыз тілдемайсыз да сені бар емес төзімді бол балам тырысып ақ жүрмін әке бұл өмірде бәрі мүмкін бәрі аяқ астынан өзіңді өзің босқа кінәлама сол күні кешке жақын екеуміз кездесуіміз керек еді Тен телефонға жауап бергенімде бәрі басқаша болар ма еді көп нәрсе айта алмадым тең көп нәрсе істей де алмадым өмір мен өлім қатар жүреді енді мен қалай өмір сүремін еңсеңді түсірмей бақытты болғаныңды қалар едім мен оның жүрегін басқа науқасқа салдым құдамен келісіп пе жоқ <sighs> уақыт тығыз болды екеуінің де өмірі кез келген сәтте тоқтап қалуы мүмкін еді мамандығың сол ғой үнемі таңдау жасау керек бір адамның өмірін сақтап қалдың кәсіби маман екеніңді дәлелдедің данияр біз мұны ешкімге айтпауымыз керек біледі кім